utamanya mulianya mukmin dan mukminah di sisi Allah Subhanahu Wa dan sesama makhluknya. Ini adalah satu kiat ya panggil satu kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada mukmin dan mukminah. Nah, tak kira zamir mana-mana pun masuk di dalam tajuk ni berlaku insya-Allah sampai ke hari kiamat. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari Jumaat Minggu yang pertama bulan Rajab tahun 1444 Hijrah dan hari Jumaat 27 bulan Januari 2023 2599 saya sedia tajuk kepada kita dalam khatah tiga keping namanya mulianya mukmin dan mukminah di sisi Allah Subhanahu wa dan sesama makhluknya ini adalah satu kiat yang panggil satu kemuliaan yang Allah taala bagi kepada mukmin dan mukminah tak kira zamir mana-mana pun masuk di dalam tajuk ni berlaku insya-Allah sampai hari kiamat. Saya tulis mukmin dan mukminah ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan semua rukun iman rukun iman serta beramal dengan ajaran Islam sepanjang hidup. Ha, tu kita pun kena masuk di dalam ha-ha ni lah terutama mereka yang peheh agama dan beristiqamah dengan amalan dalam keadaan baik dan sempurna itu sudyot manusia lah Allah Ta'ala bui kepada dia yufaqihu fiddin iaitunya bui peheh agama kepada dia nah, walaupun hidup lama hidup sebentar atas dunia hak pentingnya orang tu Allah beri peheh agama kepada dia patu dia guna hidup dia dengan berugamu mulianya mukmin dan mukminah di sisi Allah dan sesama manusia kerana mereka dipilih sebagai khalifah di muka bumi ini kita semua ni sebagai khalifah walaupun kita tak ada nama katanya raja ke dan khalifah presiden ke tapi orang mukmin semua ni adalah wakil Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi yang dinamakan khalifah di samping itu mereka benar-benar patuh taat dan setia artinya walak tim-tim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dan kepada muslimin orang-orang Islam dengan menjalani tugas menyeru kebaikan dan melarang kejahatan. Sebab tu tugas orang-orang Islam tak ada kira ni ilmu dia banyak ke sikit ke serulah kepada kebaikan, royak kebaikan, patu larang kejahatan serta saling berdoa di antara mereka supaya mendapat petunjuk jalan yang lurus diampuni dosa dimasuki syurga di akhirat kelak alhamdulillah kita sama-sama orang Islam ni doa sama ni walaupun kita sedar tak sedar tapi hak cerak-ceraknya bagi orang hak semaya jumaat dia akan boleh bunyi semua dengar semua Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ha tu jalan tu wahai Allah ampunkanlah kepada orang-orang mukminin mukminat muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat hak hidup dan hak mati walaupun kita tak ada kenal tak tak reti bahasa dia pun tapi orang itu orang beriman orang yang mengucap syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Semuanya adalah orang Islam bersaudara belaka. Lepas pakak minta apung, mung aku, mung aku, mung aku. Tiap-tiap generasi. Sejak daripada ada siapa ke orang sutai sekali nak hidup atas muka dunia. Masya Allah. Sebab tu penting. Yong Yai di antara orang-orang Islam seluruh dunia ni. Tak putus-putus. Duduklah di mana-mana sekali pun. Tingginya darajat mukmin dan mukminah yang sempurna hidupnya dengan pahami agama yang sahih. Ni darajat hak paling tinggi sekali selain daripada nabi lah. Nabi rasul, cerak-cerak ada hak tu. Tapi orang yang diberi apa? Pahami agama yang sahih. Oh, hak ni ya. Kita nak benar ni. Kadang-kadang faham dah agama, tapi boleh jadi tak sahih. Ada lagi hak pasal tak tak kena kena duk beki semula. Setengah-setengah orang dia ngaji ngaji ngaji Boya pergi dengar semula, pergi ngaji semula. Oh, hak aku duk pahal dulu, pahal silap. Ha, ni sebab tu saya bubuh lalu pahami agama yang sahih, yang betul. Lepas tu yang betul daripada Allah dan dosa. Tuhan sendiri ayat Al-Haqqu min Kebenaran betul tu adalah daripada Tuhanmu. Alhamdulillah. Berilmu pengetahuan yang betul. Berimej yang lurus beramal soleh bermuamalah yang bagus dan berperaturan yang kemas tu kakah kakak orang-orang Islam kita berlaku tu apatah lagi semua makhluk Allah sentiasa berdoa kepada mereka setiap masa dan tempat Allah dan kita berdoa sama-sama kita dah tapi kita jangan lupa bahawa makhluk Allah malaikat-malaikat siapa kau menatai-menatai pun pakat doa kepada orang-orang beriman Maka dia berdoa kepada hamba Allah yang baik. Memohon kebaikan supaya mereka sentiasa berada dalam keadaan baik. Sejahtera, aman sentosa dan diberi taufik hidayah serta mendapat hasanah di dunia. Iaitu apa ni? Afiat hati dia. Hati kita kena jadi hati yang cuci, bersih, jiloh dipanggil. Jangan we ada cema-cema, kotor-kotor dan karak-karak di hati kita sifat-sifat yang tak baik jangan we ada lepas tu tubuh <clears throat> tubuh badan nah ni hasanah di dunia ni dalam tafsir ni saya ambil ni. afiat hati dan tubuh badan rezeki yang halal ilmu yang bermanfaat amalan yang soleh ini ha, dia panggil hasanah masa kita duduk di atas dunia lepas banyak lagi dan mendapat hasanah di akhirat dengan dimasuki syurga serta dijauhi dari api neraka. Itulah ulama pakak setuju lagu tu belako Hasanah di akhirat iaitu boleh masuk dalam syurga. Jauh daripada api neraka. Maka berikut ini adalah sebahagian dari doa-doa yang terdapat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Menunjukkan bahawa setiap pihak memohon kebaikan dari Allah kepada mukmin dan mukminah. Alhamdulillah. Nah, kita orang-orang Islam yang beriman lelaki perempuan ni kita jangan lupa katanya tuk sapasing. Semua tiap-tiap kala pakat dok minta doa dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sama ada manusia, sama manusia. Nah, malaikat kepada manusia, nate kepada manusia dan semua tiap-tiap kala dan mereka juga saling berdoa memohon kebaikan sesama mereka supaya Allah anugerah kebaikan di dunia dan akhirat di antara doa-doanya ialah sebagai berikut. Ha ni sebagai yang pertama. Ada semua tujuh bahasa. Nah, tujuh. Ha ni kita kena sambung minggu depan sekali lagi insya-Allah. Jadi masuk yang pertama iaitu doa para malaikat kepada sekalian orang yang beriman. Ha, malaikat ada tu hewan yang paling banyak sekali bilangan makhluk dia. Tak ada hak lebih daripada malaikat tak ada. Ayat katanya banyak. Sehingga dalam hadis ayat katanya lebih banyak daripada butir pasir atau muka bumi lagi. Ha, cuba kita pergi cekung, cekung pasir satu cekung ya. Masya-Allah, banyak mana hak duduk dalam kepala kita tu. Apa tu? Hak Nabi ayat katanya lebih banyak daripada butir pasir atau muka bumi. Ha tu. Masya-Allah, tu malaikat banyak. Lepas tu pakak duk bertasbih, pakak duk doa kepada orang-orang beriman. Cuba kita tengok ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Maksudnya malaikat-malaikat yang memikul arash. Allah. Nah, oh ni malaikat-malaikat gagah belakang ni. Yang pikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya. duduk di sekeliling aras bertasbih dengan memuji Tuhan mereka Allah nah sia mana sia mana pakak duduk tasbih melakukan subhanallah subhanallah dan banyak lagi puji-pujian ya yang para malaikat duduk duduk duduk, duduk, duduk tasbih dan mereka berime kepadanya maknanya berime kepada Allah serta memohon keampunan untuk orang-orang berime dengan berdoa merayu Ani ha, Cuba kita gambar eh. Walaupun kita tak ada telitah katanya malaikat duk doa oh kepada kita tapi bila baca ayat pak gambar katanya sehari-hari tiap-tiap hari sampai hari kiamat malaikat pakak duk doa oh kepada orang yang beriman. Allah besarnya kita dah. Eh. Malaikat kata kena oh, wahai Tuhan kami. Rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Ini malaikat puji Allah Ta'ala ilmu Allah, rahmat Allah meliputi semua tiap-tiap perkara. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, kita semua ni kena masuk dalam golongan orang yang bertaubat. Jangan kita luar walaupun sehari tak taubat, tak boleh. Dah kita ada dosa. Walaupun kita tak ada buat dosa besar, tapi dosa kecil boleh katakan tepek-tepek ada belakang anak orang sikit sebanyak. Bukan bertaubat saja serta menurut jalanmu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Tengok. Orang yang turut jalan Allah. Jalan Nabi. Lepas tu minta pula. Tak usah masuk neraka lah ya Allah. Orang-orang yang berime, orang yang turut ajaranmu, orang yang betul, orang yang benar. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adnin yang engkau telah janjikan kepada mereka. Ha ni orang-orang yang berime tu saat ni. Alhamdulillah insya-Allah dah kita semua kita kena pakai amin belaka apabila baca doa ni baca ayat ni. Iaitu kita boleh masuk di dalam syurga. Patut sah lagi masukkanlah bersama-sama mereka. Siapa tu? Orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka. Termasuknya tok nenek kita belaka ni ni malaikat tolong doa minta we mak pak kita tok nenek kita walaupun kita sendiri duduk doa dah hari-hari minta supaya dia ampun dosa ibu bapa kita tok nenek kita pas cuba kita gamar dah ha ni tak ada dok seka tak baik cuba kita yon tok nenek kita hak kita dah jumpa lagu mana hidup dia tak tahu dua sang ngemai anggup belaka kalau dah tok nenek hak tino tu lah nak ngemel duduk tak kelubung. Semaya pun kadang-kadang semaya kadang-kadang dak. Allah alam boleh jadi tok nenek setengah-setengah orang tu kerengkat dengan agama, ngaji, mengajar, jadi tok guru, jadi babo, jadi mama, kau jadi apa. Tapi kalau kita tengok eh, zaman-zaman dulu lagu tu lah lebih kurang. Ha ni cuba yon kepada tok nenek kita sendiri, lagu tu, lagu tu, lagu tu zaman-zaman dulu. Tapi malaikat Duk doa oh, dengan sebab lah apa? Dengan sebab kita tu jadi berjuruh, jadi baik. Sampai kau tok nenek, mak pak kita, gigi gigi gigi gigi gigi, tak tahu apa puluh. Apa puluh hapih. Semua. Pakat doa oh, belakang. Duk dalam doa oh, malaikat belakang. Lepas tu lagi. Dan isteri-isteri mereka. Tengok. Isteri-isteri kita. Siapa ada isteri banyak orang, ada seorang, ada berapa orang ikutlah. Kena jadi orang berjuruh. Orang-orang tino semua kena jadi orang berjuruh, kena jadi orang baik. Terutamanya siapa jadi isteri kepada tok laki yang soleh. Dia kena solehah, kena jadi orang baik. Jangan diraka kepada tok laki, Jangan kecek kasar, jangan tu, jangan ni, Banyak kena patai larang, patu kena taat kepada Allah dan Rasul. Patu kena patuh kepada suami. Ya, Alhamdulillah. Serta keturunan mereka. Tengok ni malaikat pakat doa, siapa ke anak cucu kita? keturunan ya, iaitu anak cucu kita. Kita dah berdoa dah malaikat sem lagi. Minta lah jadi anak cucu mereka tu baik. Jauh daripada api ni aku dan kau tu gani. ni. Ha ni. Hak pentingnya duduk di kita semua tu. Duduk di kita. Zaman-zaman lah ni. Tengah kita duduk menyawa ni. Gamalah katanya. Oh malaikat duduk. Jadi ransom kepada kita. Dan dia doa kita. Kalau sekiranya kita tak doa. Ataupun malah doa. Kita kena ingat katanya malaikat duduk nunlang kita, duduk doa siang oh, malam siang malam kepada kita. Tapi kita kena jadi orang berju. Sesungguhnya engkau jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Malaikat ia tahu katanya kita ada salah, ada silap. Dosa-dosa kita hak kita duk buat. Waqihimus sayyiat. Ni malaikat sebut. Jauhlah. Peliharalah mereka daripada kejahatan yang dilakukannya dan sebenarnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu iaitu pada hari akhirat lah hari kiamat sikit lagi dari terkena balas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya dan yang demikian itulah kemenangan yang besar nilainya ini ha, satu doa iaitu doa para malaikat mari pula saya pergi boleh dua ni sebab yang kedua ni pandang ni iaitunya doa Nabi Nuh memohon ampun kepadanya ibu bapaknya dan sekelia orang yang beriman. Pas Nabi Nuh 2000 tahun dah. Tak tahu. Wallahu alam, kita tak tahu katanya siapa kalau itu berapa ribu tahun Nabi Nuh. Tapi duk dalam doa dia siapa kita hari ini pun kesal. Gapo tu doa Nabi Nuh? رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ayat 28 surah Nuh ayat akhir sekali iaitunya wahai Tuhanku ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapakku tengok dah Nabi Nuh minta ampun kepada diri dia. Walaupun dia rasul, dia tak salah tapi dia minta lagi ampun ya Allah kepada aku. Nah, kepada dua ibu bapakku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Sebab tu orang masuk dalam rumah kita ni, nah kita kena terutamanya orang-orang alim, orang-orang barakah, orang-orang baik. Molek nah kita buat masuk dia dalam rumah kita. Dia masuk Nah dia boleh minum air walaupun segelas air tak pernah. Orang-orang Melayu kita ya pergi. Nah, kalau tak ada makan ni nak jamu ke apa tak apalah. Jamu air sejuk tak pernah. Makan air sejuk. Ha tu. Lepas tu orang-orang alim cerak, dia doa cerak kepada kita. Dia tak serupa dengan orang pasal tak tahu apa masuk pak tu. Terima kasih bedak. Kadang-kadang. Mari pak kau geng geng geng tu baik lagi. Ha, tu. Tapi orang-orang alim dia masuk dalam rumah kita, cerak dia doa kepada kita. Ha, itulah. Terutamanya Nabi Nuh sebut, orang-orang yang beriman masuk di dalam rumah aku, mintaklah wimung apung ya Allah kepada dia. Lelaki dan perempuan. Dan ampunkanlah bagi sekelia orang-orang yang beriman Lelaki dan perempuan dalam segala zaman. Maknanya, Nabi Nuh doa sejak daripada puluh-puluh ribu tahun dulu, siapakah hening naungi doa yang Nabi Nuh minta tu sampai hari ni kita masih lagi duduk di dalam doa dia Allahu akbar dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim mereka kebinasaan ni Nabi Nuh dia berdoa sebab apa lama dia duduk di dalam tamnang rasul tapi dia tengok orang ni masya-Allah tak sempat beriman kau sari kau tambah menetek kau tambah lari Akhir sekali dia minta wala tazidiz zalimina illa tabara. Orang zalim ni tak sah duk wilah kebaikan kepada dia. Kalau nak tambah pun tambah kebinasaan eh, kau pinat. Lum dalam hidup mereka. Ha tu Nabi Nuh berdoa. Nah, tapi orang-orang beriman dia berdoa dengan keampunan. Insya-Allah nah, sebab masa habis dah 20 minit. Jadi, jadi insya-Allah minggu depan ni nak nak nak sambung lagi. Lepas tu harap nak nak orang apabila timur ketah ni dah jagalah molek-molek. Minggu depan tak bagi dah. <laughs> nah, nak baca nak baca yang tiga tu sampai habis insya-Allah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.